¿qué tal? Ya veis que hoy estoy en el cine, todavía no ha empezado la película, así que voy a ver si busco un buen asiento. Por ejemplo, aquí. Podéis ver que tengo todo lo que necesito. El hueco para la bebida. Fijaos en los detalles de la sala, la pantalla, los altavoces... Tengo que deciros que la escala del cine está, en mi opinión, perfecta. Aquí tenemos un cómodo menú en el que tenemos opciones para ver la película. Tenemos un tráiler de la película Tron. Fijaos que puedo activar el modo... La película está en estéreo, en 3D, entonces activando el modo lado a lado, con el Oculus la percibo en 3D. Podemos igual ver películas que estén en modo arriba abajo, en fin, compatible totalmente con todos los formatos. Y la sensación de estar delante de un cine de verdad está totalmente conseguida, o sea, es perfecto.